Celestine and today we are talking about effects of peer pressure in high schools. My name is Janet. My name is Grace. I'm Jessica. Peer pressure in schools. My first point ni radical activities. Hizi radical activities ni kama ni illegal activities zinazo happen shule. Like unapata eh, kuna hawa watu wanaanzanga ku ikifika ni usiku wanavuka shule wanaenda tuseme kama ni kuna tuseme kama kitu kama club hapo karibu ama kitu kama kitu, ka, eh, sh, kitu ya show hivi. So ikifika usiku after preps hapa hivi kitu 10 wanaepa shule na inakwanga tu influence. Mmoja akianza anaita mwenzake friend hivi hivi inafika like ka group hivi, so inakos wa waanze kuepepa shule eh, the moment wameanza kukopa shule, obvious ikiendelea inakuwa wa, ni kama wanajipata tu washa drop shule, wanaacha shule ndo at least wapate hiyo freedom. Kama ni dunia wanataka kuenda, wanaenda time wanataka. Kama ni ni hizo hizo tu ma entertainment wanataka, wanatuta time wanataka eh. Alafu the next point ni bullying. Obvious, huwezi pata mtu mmoja shule na budi watu anabudhi the minority au the, the junior inakuanga tu mtu mmoja ana influence mwenzake inakuwa kakirende hivi so unapata wana, wanaanza sana sana bullying na kuanga time unapata sasa kama ni form 4 anaambia form 1 amfulia nguo amwende canteen eh, sa unapata hata saa zingine form 1 ana time enough uh, saa zingine usiku alali. Kuna hii shule tulikuwa tulikuwa naambiwa story na huyu mwade wetu, ikifika ni usiku kama wewe ni form 1 unachukuliwa na form 4 kadhaa hivi, lazima unaenda karibu nao mali wanalala, unawembea lalabe mpaka time aki ukisikia tu ameng'orota amelala, ndio utaenda kulala hata kama ni saa tisa. Na imagine hiyo msis anafaa kuamka 4 and the class, so napata ah, watu wanaumizwa juu tu ni peer pressure ah, the, the senior hao naona tu wabuli hao watoto hao watoto wadogo kwa maana kwa mtu kuna shule ilikuwa imejengwa rofa ya floor green navy. alafu huko hivyo juu kulikuwa na very smart view, so ulikuwa unapata mtu anavuka window kidogo anaenda nakaa hapo ilianza na student mmoja akatabishta kwa wawili, wakaendelea wakaendelea, ikafika ikafika tu group fulani hivyo, alafu saa ilikuwa so unaona ikifika saa kwa accidents ujui vile au watu mmoja anaweza sema ah, hata jaribu Wengine hata walikuwa na kamata tuko chini wanaruka wanaruka, mmoja mmoja akaruka akaumia mguu eh, kwa ni accident. Wengine sana kama ni vile kuna kuanga na hizi miti za fruit shule kama hivi mango hivi eh, ama avocado, so unapata mmoja tu ataanza ende achune maembe moja ama avocado moja, lakini next time atita best yake juu si obvious after imekuwa ready walikula pamoja, waende kama kerende hivi, waende wachune saa hapo, mtu anaweza slide anguke, umie, and it cost too loss kwa shule. Okay, another thing about peer pressure ni maybe madam blue influence na mabeshte zao. Another effect of peer pressure ni madem vile huu influensiwa na mabeshte zao maybe au anaona beshte yake ako na chali pia anataka kuwa na chali so sasa si lazima chali masponsor he eh, unaona nikaa beshta kwa amebaiwa kitu kama simu hiyo, ndio wanatoka masponyo eh, masponyo <laughs> kwanza high school wewe. asa ah, eh? unaona beshta yako maybe amebaiwa kitu kama simu au jana viatu na snacks ya kifungua we hiyo mm, unapata watu una pocket money, mm. unasikia nika eh, pia mimi na saying pate mmoja karibu kwa na sponyo na karibu kwa sponyo wao pia Kwa shule. sponsor zako, na sponsor na una sponsor zako. Eh. Ya, alafu kitu ni about drug abuse. Unajua watu watu wengi wenye wanatumia drugs shule, huu oh, wanaonanga ni kama wanarespektiwa nao watu wenye wako chini chini. Kila mtu kaa anatumia bangi. Anaonekana yeye yaani eh, yaani ndio anakuwa hai sana. kwa vitu, yani kwa na mafoo. Eh, hasa hasa kaa hizo then unaona ai kaa huyo anaheshimiwa ama unapata anakwambia wakati wa exam nasikia kidogo hii tumia hii itakusaidia kwa mtihani yani itakufanya akili yako ya hadi hadi pombe sigara ya vitu kama watu wengi influence kutoka kwa mama alafu shule unapatangaa ati, ati saa kuna hizi makurushule kila mtu ana form mingi tu, kama ni the most the most the most what eh, kuna hao wasi shule wanapatanga tu wao mapasta wa wasi zilikuwa na group yao wanajifanya ati wao ndio kusema hoja shule. For example unaweza pata kama kademu hivi ati kanajua sana kana perform ka group na maanisha sasa, kama wewe ndio master, unaweza unaweza oshewa nguo, unaoshewa kombe, unaoshewa lunch, unapelekwa kantini, unapaiwa saa kama ni saa ama breakfast yote unafanywa na hiyo group yako, na ni must kosa unatandikwa. Alafu kama kuna ule mshene, kama huyo msia anachukia nini mm, mse mm, mwingine, hiyo group yako ipo na wanaonyesha hiyo msia amechukia. Sana sana wanachukua kwa wale wa form. na unapata wao wanatoka kama master hakuna mtu anashika wa class. eh, kusumbuana watu hapa wanajiona wanajua sana, wanasumbua kwa ni wa shule mabazi eh, mabazi wa shule sasa inakuaje sasa Kinamaanisha sawa ndio kusema hata walimu wanaogopa, hata kupeleka kesi kwa kwa walimu. Kuna wale walimu wanaogopa wanakanyagia, wanakanyagia story ama ana, ama wanamlipa wanalipa kama alikuwa anafaa kutoa eh, eh, suspension, walimu analipa ama mlinzi analipwa, do anakosa kuleta hiyo kesi inaisha. sasa eh, kama ulikuwa unaenda kusema na ameshasamehewa, ameshapewa mwalimu na kuja na vipi usiku na mula kulala kwa floor ama hiyo asubuhi unamchotea maji hata <laughs> ya serikali pia unafinya unafinyika au unaweza pata hadi kwa bedi yako maji hapo eh. hata maji ni nzuri kotu au mtu anaenda tu hapo eh. anachapana taulo kwa alafu asubuhi anaweza kuambia asubuhi amke unafaa kumwamsha umchotee maji hata mwingine anaweza kuambia muoshe mm. na ama muoshe nguo zake za ndani mm. anataka Yaani na lazima ufanye eh, lazima ufanye kama vile master anafanya. Sasa unaumia eh, ndio unaumia sasa, ni hadi ufanye umalize nini punishment yako ishe. Basi ni ataamua akiwa imeisha ama ataendelea. Na hiyo mambo ina ni when kuna walimu ama hawako walimu, wanasema nini, na madam captain. Walimu wana evidence ya maisha, walimu wana evidence pia, wanakutumia wasiende watoe, anabuliwa eh, anabuliwa, kila mtu anamwogopa vaa kaftan. Eh, kwani kaftan pia wanakuwa wanakuwa na privilege. Wanakuwa na more privilege na kukua so close. Kuna mahali pengine hiyo privilege yako na kuifanya hiyo so so so. Hmm. Na kwa classes flex on captains wanakuwa wamefuzwa na waliuziwa na hmm. ingekuwa ni wanafunzi wanachuza kwa nani? Master eh. Kama master. Ah, ndo napata kadhaa eh. Wanakusema shule. Hmm na hiyo ina happen kwa zile za wasichana peke yake ama boys peke yake ama boys ama mix mostly boys kama ni boys lakini kama madam sana eh kama wewe ni mtu wao unatoka kwa marriage wanakukuliza wao ulikuwa unalala na wao mm -hmm. na unawapea mado na, na, ma, na ma snacks hey. Eh, eh kama kitu kama ma lesbians. Eh. Hapo ndo inaanza. inaanzianga. Unajipata tu. Anatumianga Maina. Na hiyo Maina ndo yeye ndo anampeanga pesa. Si ati Maina ampe inakuanga opposite. Huyo huyo junior senior anafaa kupea junior. The senior wengine juniors na seniors anakuanga na ma juniors. Kama kama kama uko form 4 unangojanga tu mm. tu form mm. 1 fresh. Unatuendea. Kwanza ndio unakuja unaona tuko eh. na eh, hapo ndo nasema. Mm-hmm. Kama ngara ngara hivi kwanza unaananga unapata hiyo siku ya administration mm. wanaenda hapo kwa wanapita hapo eh, wanaenda wanaangalia eh, huyu ameletwa na hii gari na nakaa hivi eh, mtu na yeye eh, wacha eh, anakumaka anakutafuta hmm. anakutafuta sasa eh, sasa hiyo siku atakula blue band na akona <laughs> atakula na mkate hapo hivyo sasa alafu ako na ako na fresh fresh what ako na mtu fresh yani anachukua na mtu mwingine eh hey. yeah, shashika mali safi sasa anaona ni mali safi hapo eh na sasa katika hiyo shughuli sasa, kwa hivyo they are taking the advantage of being naive. Yeah. So they end up kupata now those people they are going from one and what about minister from twos are the most notorious. Why what is the problem? Okay, na kwa adole. Adolescence. Wana wanajiona amekuwa sasa. Hapo ndo tunapost na kuanga mimi mm. na pregnancy. Na ama inakuwa gani maybe out of revenge because tayari wametoka kwa ni sababu wameumizwa. Sasa they have now become now eh, inaweza kuwa ya wamezoea hiyo wanaona kutoka gani kwa akiuliza what is wrong with mbona uko pregnant ama are you pregnant anasema hapana yeye tumbo yake ndo hmm. tumbo yake imefura like ajui kama hiyo ni pregnancy but they, hey. Eh. parents should take care of their girls as in uh -huh. wanafaa kuwa anawachunguza tumbo ina, ishafika huku hivi inakaa hivi hmm. alafu unapata kama mtoto ni kadogo sawa unajua hata yeye ajielewe hiyo ni pregnancy ama ni tumbo iko na shida yeye anasikia tu matumbo ziko uchungu hmm. akipelekwa usiwa unajua sawa ukienda upeleko usiwe uko na nini, madaktari wanaogopa kwambia kama uko pregnant. Juu hata wao wanafikiri unajua uko pregnant, so hawakuambii mm. so nanao hmm. wanakucheki hivyo. So this girl happened, alip, alipata ngwana labor shule mm -hmm. so ikabidi principal, na ilikuwanga weekend so uh, principal akapigwa simu akaraka haraka mwalimu hmm. alikuwa on duty ndo alimkimbiza OC. Mm. Like eh, hiyo eh, inakuwa dangerous. Hiyo ni kama peer pressure. Tu mtu alidanganywa tu akaingia tu box. Na hata ajui kama ni Na that school ni uh, uh, a girl school or girl a mixed school. school obviously the girl school yeah, so it means that uh, maybe that pregnancy will get out of outside the school or maybe mm, mm, wakati walikuwa menda after me Hmm, na kitu kama hiyo so na mashalika sana Ah na una, kumaanisha sasa mzazi wake aje mwambie kuna pregnancy, sama mtu akiwa pregnant anasikia hivi ama unakuanga una aje pregnant, kitu kama hizo. Yeah, unajua baadhi ya wazazi inastahili watu watoi pia. Yeah. Lakini unajua sasa hivi wazazi wa sasa hivi wako so much busy. Sasa ile time ya kukaa na mtoto wake ana Eh, pia sasa hata pia walimu wanafaa kuwafunza pia shule like eh. mzazi eh, akwambie ya kitu yenye unafanya si nzuri, kitu yenye inasili ufanye hivi. Ama ukifanya hivi unajua, kuna wale kuna wale wenyewe wanasema mimi nataka ni, ni, nijaribu eh, nijaribu nione. I give a try. Eh. Yeah. Uh -huh. Afu the same case happened in our school. Eh, kulikuwa na dem alikuwa itudi wa shule, alikuwa tu sawa, but kafika mahali akaanza kuvimba miguu. So tunamuuliza eh, manze unafanya nini miguu? Form ni gani? Eh, ako zile za si mnajiona kwa ngana shida kidney ati na kwa ngana kidney stones mm -hmm. zinafanya miguu vimbe Mm -hmm. Akashinda hivyo the same same story. Eh, tukashanga tumbaki na grow na grow day after day. So tuko na wewe, si kama ni kidney stones ikifika mwisho si tumbako itabuzz. Akasema hapana, imagine nitatibiwa na tuki kidhani ni mchezo, alikuja alienda ngatu, alienda home mm. kwenda home akakuwa day school after 2 weeks akajifungua eh. Ni noma. Sasa hiyo alikuwa anajua eh, alikuwa anajua lakini ile anapita student sana unaona girls student wanakuanga ukipata huko na ball kwa guy eh, utamako na ball mimi pia nilikuwa na najisikia hivyo hivyo ah ah hiyo ilikuwa different unapata kila mtu alikuwa anataka tu kumsaidia unataka kufuliwa hapana mimi niko sawa hata vile tu Eh, vile tu uko nikubaya keki kantina kwa hapana, mimi niko sawa, sitaki kukula hizo vitu, tunajua tu mimi niko na kidneys, data function eh? sio vitu mingi mingi. <laughs> So badala ya kumsaidia tutifanya kwa chana juu yako, nataka usaidizi. Alafu unapata kama girls school, hakuna girls school ainanga hizi hizi ma pregnancy test zinawanga mingi, uenda ufanye inspection, kwa inspection unapata ma pregnancy test iliyoko kwa dust mingi hivi like Gaza just risk. So kwa hivyo ni eh, vitu ambao eh, wanafanya hata ni chini ya maji. Eh, chini ya maji ziko. Yeah, sababu na yaani mtu mtu anajua okay, labda for example nilienda tam, wakati tulimaliza tam, kuna venye nilienda kule nikajimix. Mm. So sasa anakuja na na give a try kwa, kama kwenda kwa ako ako na pregnant ako pregnant or not. Mm. Alafu unapata ngaa. Mm. Zima magals girls schools kusema me, I'm talking about girls schools You should be about boys schools sijui hata boys schools ama mixed schools. na katini yako na mwenye mesoma mixed school ah, so you have experience of uh, both sides of the coin Maybe na on that side eh? okay for example these people are wamesoma mixed school kuna is it there How kuna kind of a peer pressure especially wakati mna mko in a learning session mm yeah, because there are people who influence wengine, mnasoma kidogo kidogo na kuchuna kidogo kidogo, sijui na kuinter, ina interfere na ah, kaleta duara kanaenda chini ya desk wakaleta flying <laughs> eh, fly papers, oh the fly papers au oh, na uh-huh. unaona mtu anakuangalia then wanatumiwa hmm. flying kiss hivyo eh. yeah so kwa hiyo unasikia you have been disrupted unasikia tu mimi ndio kakaa na yeye eh ama school but unapata kwa separated. Kuna girls na boys, so unapata kama uko uko west, nimekaa kwa window kuna mwenye ako east kwa window the moment ah. mwenzake eh, <laughs> kitu Nasikia rada ni unabaki kijulia rada ni gani? <laughs> Ah, na does the, for example unaweza pata huko high school pia kuna wale walimu ambao unapataga both the boys and girls eh, Musu kuna wale watu wanasemanga the sexy teachers eh, wanakuwepo wakati wanafundisha the yeah. their mood of uh, wanavaa manguo mm. those kind of things wengi eh, sana mm. wako wengi mimi kitu nishaiona hii shule yetu ilikuwa girls school Sako ni model alikuwa anapendwa sana na student na ni ile alikuwa na feva mmoja. Mm -hmm. ikafika mahali au students wengine wakaanza kusema eh, hapana huyu demzi. Mbona huyu chando wanampenda hivi? Sako na waanze kufanya mambo crazy crazy ndio wampendeze. pata ya Daro kuna oh, Temerson yake kuna au madem alikuwa walikuwa na hiyo ego. Sa ikifika ni time yake dema ana, ana si tulikuwa tumevalia skirt refu, so ifika ni yote ni class yake imefika, dema anaipandisha, tafana ka vibaya, ndio huyo modam muone kitu kayo. Ah, wengine wengine wanamfuata after umetoka lesson, na si ati wanataka kumpigia stories za masomo, naanza kumuuliza oh, sijui unaishi wapi, eh, bibi yako anakaa aje, hivyo hivyo. Sasa story mingi mingi, ndo at least hiyo wapate kama kama wale ni eh, warembo kuliko bibi yao, wapate hiyo best eh, hivyo hivyo, eh <laughs> what about the businesses? Because there are people who do serious business in high school like, and tertiary yeah, colleges kuuza bangi kuuzia watu snacks. We used to sell breads. Ehe. Tulikuwa tunakula mkate Saturday na Sunday. Ehe. Na hiyo ulikuwa unapata kama unaona ile ile mikate imekatanisha kama ni a full bread buffalo hiyo buffalo hiyo kitu eh. imeshikana hey. sasa ilikuwa imekatanisha mara 4 mm -hmm. so like ulikuwa unataka unalikuwa unachukua kama group watu wanne unachukua kila mtu a ah, ni quarter sio ni quarter mm. quarter quarter hiyo mm. quarter that ka mm. fees a eh. quarter hey. bread at hey. Eh. 50 bob na the whole bread ni 50 hey. so ukiuza asiye ah, tuseme for example uze hiyo Saturday na hiyo Sunday hiyo ni 100 eh ushaunda do tayari ushaunda alafu unaweza pata utaenda pata mtu mwingine kamjinga ama kafua mwana sema kakuuzia na 20 bob ama nini, uende ununue na 20 bob nauze na 50 ama unaweza unaweza weka hiyo kama hiyo ni Saturday, unaweka hiyo Saturday na Sunday. Mm. Ikifika Monday itakuwa mm. the same day. Mm. Monday kila mtu kwa njaa, mm. hakuna mm. sasa hakuna mkate breakfast. Mm. mm ilikuwa sasa tunaweza kununua hata hiyo ah, hiyo quarter nini? Quarter bread mm. na 100 bob. Yeah, na hapo na hapo ndio unapata business tofauti tofauti because even kuna hizi nguo kama for example nguo za dani, mwingine ameibiwa, amesikia tahana hata moja, so lazima atapata kununua ama atafute all source, either aimbe ama anunue, na anapata mm. anauziwa kwa bengine ya juu. Pia kuna yeah. sisi hata, hata sisi tulikuwa kwa form 2. Kwanza sisi wenye walikuwa wanapenda mado sana. Mm. Mimi for example nilikuwa nikienda home naenda nanunua bra braza kama unaweza pata braza 30 50 lakini ziko smart yeah. aya nilikuwa na anti mwingine alikuwa anaziuza sasa alikuwa ananiuzia 30 30 nyingi nakuja hmm. nazo shule mm. watu wanazichukua 150 150 150 ama 200 What? Yaani si unapata unauza do mzuri sana. Eh, unapata eh? mtu anapata madoo mingi sana. Eh. Ah, pia kuna wengine pia wanauzanga chakula kama masule kwingine kwa shule. Hmm. Ah, ndio naomba sasa si kama ni sata, kama Wednesday ndio mnakula mchele. Unajua kuna tunapenda mchele sana. Alafu unapata mchele ishibishi na mwekewe mingi yenye unajashiba. Hmm. hmm. So kuna mama bonda wanakuwa wanajifanya sana ati kuli sana. So unakuwa mabeshte wao wanaanza kugawia mchele na wewe sisi tunaugawia mchele kwa kule, unaenda unapea, unaenda unauzia mtu mwingine na, na kama kama si tu kama nini half plate ulikuwa unauza na 75 bob ama 100 bob mm -hmm. kwa mtu na hiyo mm. ni business na si chakula yako Mungu umewekea kali sana mm. alikuwa anapata hata eh, high school fee faikuwa na shida yeah. mm. but you end up kupata kuna wengine wanaishi very miserable life that the same same school yeah. because unapata wengine hana that mind of kukua be, business, eh, kwa biashara sinaona hivi kuna wengine I think outside the box. Okay, another challenge is now hiyo biashara unapofanya shule what is the effect side of it because kila kitu kuna advantage na disadvantage yake. Ukijulikana na principal mm -hmm. he, is it a school or it is the, the, the, the, the governors ni, ni shule ya serikali ama ni yako mm. Ulikuja kufanya business na kuja kusoma, so unakuwa eh? expelled mm. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, u Mm, sijawa na mtu ameexpeliwa. Mhm. Mwenye alikuwa anaexpeliwa ni mwenye alikuwa anaendea P2. Mm. Like our school if you go for P2 mm. my friend and you get caught. For example if it is tea you buy a gunia of, of sugar mhm. majani and nyingine kwa chai maji huwezi nunua yeah. hey, eh, kama ni hiyo kama ni mchele if you're going for P2 for mchele yeah. buy a, a, a full a full gunia of ile gunia kubwa ya yeah. yeah if It is githeri, yeah. mahindi and beans. You buy a bunny of it. If you sneak with snacks then it is eh. not allowed. Yeah. If a chocolate, hizo kwanza hizo unajua wasichana tunapenda ma chocolate. Just mm. sneak mm. with one. Yeah. Na kuna zile zinakwanga za 175 you buy the whole school. Kila mtu yake yake yake. If it was two kama zilikuwa mbili kila mtu mbili mbili. Hiyo ni he we. Okay. Haya, shule eh. yetu ulikuwa unapata kuna watu walikuwa naingia shule na sweets kama kuna mafangiri, mosa zilikuwa zinarediwa shule yetu so zikiletwa shule watu wanabaiza mapako za sweets ama bika, alafu mtu anabeba anapeleka dom. Sasa tumepeleka dom, si obvious utangoja watu wamalize snacks zao ndio wauze. Sasa after 3 to 4 days mtu anakuja nazo class, anauza kama ni sweet 10 bob, anauza 50 bob. Sasa unapata huyu msee amekuwa yani bola na ako shule but hmm? ilikuja ikajulikana. Sasa Prince akaambiwa kuna watu wanaendeleza biashara shule hivyo hivyo Saa walikuwa madem kadhaa but alikach mmoja. Huyo mmoja alipewa G alipewa 2x prince kushindia a. Alikuwa anajua hata after amerudi hiyo tabia bado atakuja kurudia kampea x. Hakuna wengine walikuwa wamezoea tukienda canteen in the evening tulikuwa tunazoea ngumu eh, keki eh, eh, hizo eh, hizo snacks tamu tamu. Saa ngumu ilikuwa 5 bob na tulikuwa tunazoea pako moja 30 bob. So kantini ilikuwa inafunguliwa kutoka Monday to Saturday. Sasa ndio hakukuanga na kantini. Unajua tu Sunday ndio inakuanga tu free day. Kila watu wanakuanga freestyle. Hiyo ndio siku watu wanakuanga na njaa. So sasa mtu anabezwa mangumu mingi mingi ndio auze Sunday. Moja unajua sao kuna wenye alikuwa anangoja after watu mmaliza kuuza vitu zao. Mtu anakuja na zangu mmoja si ni 5 bob, anauza 50 baba. Na juu obvious watu wanataka watabai. Siku moja si akajulikana huyo alipowasuu sijui ni kwa mali ya shule au kutoka nayo home ama ikuwa ya kitu illegal, lakini unapatana sawa kama mtu ako na hiyo hiyo akili zote biashara biashara biashara, obvious who affect school performance anaanza tu ku drop juu. Sisi saa zote tunafikiria ah, last class nifanye hii biashara nipate pesa, so at the end of the day unapata ah, huyu sasa kuna kitu shule eh. Uh,